Hallo allemaal, ik ben Natasha en eh, ik kon nog even aan jullie delen dat ik vandaag eh, de Saint Germain spray heb aangekregen. Die heb ik besteld bij Catalina Filippo. Zij is een eh, spirituele kunstenares van Nederland en zij ehm, Oh, zij maakt ook heel erg mooie beeldjes, prachtige kunst. Maar zij maakt ook uh, sprays waar ze de energie van eh, lichtwezens en lichtkrachten eh, in, ehm, in gebruikt. En ehm, ja, Saint Germain. Ik heb gisteravond ook nog wel wat video's bekeken wat de maand mei ons gaat brengen. En blijkbaar zou Saint Germain, Saint Germain is een opgestegen meester die met de paarse vlam werkt. En eh, hij, eh, de paarse vlam, staat voor, hij, eh, de paarse vlam transformeert alles wat je in jezelf wilt transformeren. En hij is een opgestegen meester. En hij zou deze maand dus een heel erg belangrijke rol ook spelen. Dus we kunnen allemaal een beroep op hem doen. En dus we kunnen hem altijd om hulp vragen. We, moeten dan de paarse vlam visualiseren. En dan moeten we aan Saint-Germain vragen van Saint-Germain wil je alsjeblieft een beetje paarse vlam eh, transformeren wat ik niet meer langer nodig heb. En dan mag je ook duidelijk opnoemen wat dat je wilt transformeren in jezelf. Dus ik heb deze spray dus aangekregen. Mm, dus ehm, ik kan dadelijk speciaal voor jullie voor de eerste keer gebruiken. En ik heb ook opgeschreven voor mezelf wat ik wil transformeren. En ik zal die even voorlezen aan jullie. <laughs> waar ik vooral mijn eh, aandacht op heb gelegd om te transformeren. Eh, derde oog, derde oog zuiveren en activeren. Eh, ik wil een duidelijk contact met mijn gidsenteam en mijn hogere zelf. En ik wil angst en onzekerheid omzetten naar liefde en naar kracht. Dus uh, derde oogzuiver activeren, duidelijk contact met mijn gidsenteam en met mijn hogere zelf angst en onzekerheid omzetten naar liefde en naar kracht. Hm. Ja, <laughs> ik voel de energie heel erg eh, inwerken. Het is eh, de eerste keer dat ik deze spray van Saint Germain gebruik. En eh, ja, ik voel wel eh, dat er iets aan het gebeuren <laughs> is. Dus eh, ja, dat wil ik gewoon even graag met jullie delen. <laughs> dus ja, nog heel erg veel liefst van mij en tot de volgende keer.